faqat o'zimni yutqinmas birin e, ota onamni yutqi deb hisoblayman keyin e, aziz do'stlar aziz abonacılar 34 mingdan o'tdik obunachilarimiz ya'ni bu sizlarni qo'llab quvvatlashingiz bilan shu narsaga erishdik deb o'ylayman Mobil telefoningizdagi Play Market ilovasida Clever deb qidiring va ilovani yuklab oling. Ko'proq yulduzchalar, ko'proq sovg'alar demakdir. Clever platformasi aql turdagi tunukaboнд mahsulotlarga buyurtma berish uchun ekranda ko'rib turgan raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Men e, shu ro'yxatga tushgan ekanmiz, ya'ni mustaqilligimizni 30 yilligi bilan ko'krak nishoni ro'yxatini tushgan ekanmiz do'stlar bu faqat o'zimni yutqim ota ee, onamni yutuqida hisoblayman ki, ee, aziz do'stlar aziz obunachilar o'ttiz to'rt mingdan o'tdik obunachilarimiz ya'ni bu sizlarni qo'llab quvvatlashingiz bilen şu narsaga erishdik deb o'ylayman shuning uchun yana qo'llab durasla turasizlar layklarni bosib shaxsiy fikrlaringizni yozib ho'p deseniz şu nerseni kafamıza versek yani ana canımıza versek. Fakat bu mənim yutkunmaz. Bu atanın yutkuda bir saplıyım onun için. Hazır. Bu arada anamla təbrikliyim ben. da kalırsa. Gittik. Mobil telefoningizdagi Play Market ilovasida Clever deb qidiring va ilovani yuklab oling. Ko'proq yulduzchalar, ko'proq sovg'alar demakdir. Clever platformasi xil turdagi tunuka bond mahsulotlarga buyurtma berish uchun ekranda ko'rib turgan raqamlarga murojaat qiling.